Per me l'Unione Europea è un insieme di paesi e di persone che non devono dimenticare di essere parte di un mondo. EU means for me, it means family, we all united, so we need to uh, stable together, strong together and kind together. Yep. Para mim, a União Europeia significa comunidade, é um grupo de países que se tenta ajudar e a really great thing for young people like me who can just want to see more about the world instead of uh, staying uh, in their country and a really good occasion to have uh, a lot uh, meeting a lot of culture in their lifespan. Para mí Europa es solo un modo de organizarse, eh, delimitar el país para la economía, para la gente, etc. Eh, oportunidade, eh, não só de enriquecer os nossos conhecimentos, como também a oportunidade que oferece a muitos jovens de conhecer outras culturas, formas de ser, estar, valores e ideais diferentes com aqueles que estamos eh, acostumados. Eh, através dos programas como Erasmus Mais e uh, o voluntariado. Per me l'Europa è un patto stanziato per proteggersi l'un l'altro e per cercare di fare qualcosa di buono unificar os, países, os seus países de maneira a respeitar as diferentes culturas e uh, as diferentes escolhas políticas. EU, well, I see it as um, grupo de países que group of countries that decided to to work together to open their borders and collaborate um, economically,